Vídeo original, pegue na espada. Instinto de pitbull, naipe de cachorro. Elas sentou pra mim, agora quer sentar de novo. É o vídeo que faz gostoso, que te pega e que te bota. Puxando cabelo, tapa na cara, te botando com vontade. Mas isso tudo é prévia de um pouco da minha maldade. pra tu, vamos na via que tu passa mal Se você esticar um pouquinho, pode gostoso até o carnaval. carnaval Traga por cima, por cima, garota, trava xereca por cima do pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra buceta até chegar o carnaval Sou carnaval carnaval carnaval carnaval da bunda no sexo anal Sou canibal, canibal, com a rebenta da bunda do sexo anal. Sou canibal, canibal, canibal, com a rebenta da bunda do sexo anal. Canibal, canibal, canibal. Iago Beats. Salão Suíte. Elas sentou pra mim, agora quer sentar de novo. o vídeo que faz gostoso, que te pega e que te bota. Puxando o cabelo, tapa na cara, te botando mas isso tudo é prévia de um pouco da minha maldade Ela em quadro paredes que rola a sacanagem Olha o ZW cantando pra tu, vamos via que tu passa mal Se você esticar um pouquinho, pode gostoso botar o carnaval Traga a bucina por cima garota, trava xereca por cima do pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra buceta até chegar o carnaval Sou carnaval.